Orang selalu tanya ustaz, saya stres. Saya stres, apa ubat stres? Allah hang tanya apa ubat stres? Nombor satu zikir. Termasuklah baca Quran apa semua. Yang kedua, buat amalan. Kalau sembahyang, buat di awal waktu. Memang hang hilang stres. Masuk waktu solat, solat, solat. Jangan tangguh. Memang hilang stres. Yang ketiga, apa dia cara menghilangkan stres ustaz? Bayar zakat. Bayar zakat tuan-tuan pergi jabat agama Pulau Pinang bagian zakat pergi bayar kat dia. Bila tuan-tuan bayar tu, tuan-tuan rasa lapang tuan-tuan. Tenang sungguh hati. Termasuklah yang keempatnya ialah bersedekah. Beberapa bulan yang lepas ada satu orang bawa anak anak perempuan dia kerja besar gaji puluh ribu tak kahwin sekarang jadi stres stres dia jadi fobia semua dia takut dia masuk dalam bilik saya hari tu dia pakai lima face mask bukan tiga lima bukan dua lima dia takut kena covid kat dia dia stress saya kata akak, akak tak boleh macam ni. Akak kena tenang-tenang hati. Tak boleh tak, saya tak boleh. Saya susah hati, saya duduk fikir macam-macam. Apa nak jadi, apa nak jadi. Saya kata macam ni, akak ambil cuti, akak main duduk sekolah saya seminggu. Kita buat zikir, kita baca Quran, kita semayang, kita duduk dalam pengajian, kita buat sedekah akak masak untuk orang miskin di sekolah saya akak masak untuk orang anak yatim di sekolah saya insyaAllah hilang Tak tak mau, mau, tak mau saya tak mau jangan ajak saya benda tu saya stres saya stres tadi mak dia telefon makcik dah lari pada rumah ustaz lah lari pada siapa pula takut anak makcik ni nak bunuh makcik lah dia jadi halusinasi dia duduk dengar lah macam mana nak buat ustaz boleh tak dia main sekolah ustaz tak payah lagi dia sembelih saya pula makcik eh makcik pergi ambil kat dia pergi hantar polis suruh polis pergi hantar kat dia kat hmm, hospital dulu tiga bulan yang lepas 4 bulan yang lepas saya dah kata dah jalan penyelesaian dia macam ni makcik tak nak bagi sokongan pada saya makcik ikut cakap dia dah terlambat dah sekarang stres dia tu dah kontrol diri dia sampai dia mula nak lukakan diri dia dan nak lukakan orang lain yang ni yang jadi hak sekarang ni. Tuan-tuan duk tengok ni yang duk bunuh mak dia, bunuh bapak dia. Bila polis tanya Pak saya faham tikam Dia kata ada suara berbisik kat telinga ni Hang bukan sebelah Pak Hang sebelah lembu Ada bisikan suruh sebelah Bunuh mak dia sebab mak dia sembah berhala Bisik macam-macam Syaitan mai kat dia tuan-tuan Jadi ada benda-benda yang Boleh kita amalkan Supaya dapat kita menghilangkan stres yang hari ini stres di antara penyakit yang cukup berbahaya. Dia duk nampak Jabatan Pulau Pinang, dia duk nampak laut dia. Dia rasa duk memanggil dekat jabatan. tu. Jadi ikut apa yang saya sebutkan tadi kalau tuan-tuan rasa stres mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Baik.